warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini adalah hari Rabu Tepatnya jam 1 Tanggal 9 bulan Desember 2020 Tepatnya pemilu Kada Bupati Kabupaten Serang uh, Awalnya pagi saya mau berangkat ke Gunung Sari yaitu ke tempat beliau di mana dia mencetak atau memproduksi suatu produk yaitu emping melinjo. Ternyata setelah saya hubungi beliau yaitu jadi panitia pemilu kada. Sehingga saya tidak bisa pergi ke sana, tetapi dia menyarankan saya untuk pergi ke cabangnya. Dan lokasinya itu adalah berada di wilayah Taktakan. Dan saya mencoba untuk menghubungi uh, cabangnya yaitu uh, saudara Babai. Mudah-mudahan dia ada di sana. Dan tadi pun juga saya kontak dia ada. Jadi hari ini saya mau berangkat menuju lokasi pembuatan emping melinjo yang berada di kawasan Taktakan, tepatnya di Desa Perumasan. Baiklah, kawan-kawan, mari kita uh, menuju ke TKP, yaitu di kawasan Perumasan. Ini dalam perjalanan menuju tempat pembuatan emping yang berlokasi di daerah Hasan Desa Panggujati, Kecamatan Taktakan, Kota yang awalnya tadinya mau ke Gunung Sari ke Kampung Blender, akhirnya kami pindah ke Rumah Sakit ini kita hampir sebentar lagi tiba di lokasi uh, pembuatan emping melinjo yaitu di desa Perumasan Kampung Perumasan Desa Kalanganyar Ini dia kita sudah berada di lokasi pembuatan itu adalah bijinya ini dapat biji melinjo biji melinjo melinjo nah, ini sama dikarung biji melinjo ini lokasinya berada di kemasan ini adalah lagi proses penggorengan produksi emping di kampung perumasan Kang Dapa ini biasa sehari kalau goreng berapa kilo? Ya hampir lebih dapat 20 kilo. 20 kilo ya, 30 ya. semua. Biasanya ini dikirim kemana ini? Dikirim ke sini sendiri orangnya. Oh, oh, jadi konsumennya datang ke rumah sendiri ya? Iya. Nah, gitu ya, ya, ya, Ini Yang sudah matang ini. Lumayan ini. proses pengepakan kalau segini berapa kilo semuanya ini kalau on 3 on apa oh segini ya hmm. kalau penuh segini setelah segini berapa kilo oh segini 5 kilo iya. jadi teman-teman segini itu plastik penuh ini 5 kilo ini usahanya teteh uh, sudah berapa lama? Tiga tahun. Sudah tiga tahun. Modal usahanya itu apa sendiri atau pinjem? Sendiri. Sendiri. Atau pinjem ke koperasi apa gitu? Belum pernah pinjem. Belum pernah ya. Terus uh, biasanya itu apa namanya uh, keuntungan kalau memproduksi emping kayak di belakang itu keuntungannya biasanya berapa kalau dalam eh, uh, 20 kilo gitu tipis sih paling 10 ribu per eh, apa per kilo mm -hmm. 5, 5 ribu ke per kilo oh, berarti, berarti keuntungan itu kalau kita jual itu per kilo 5 ribu per kilo 5 ribu iya kayaknya mau orang gak jadi per kilo 5 ribu makanya lamun setimbang iya. setimbang itu kan 10 gantang ya ah, setimbang betul. tuh ya iya. 10 gantang hmm. kepangannya paling ditimbang iku bersih iya. sisa kuli sisa kan di usia ya, anak ya? kan di ah. pai iya, paling empat puluh ribu empat puluh ribu alhamdulillah berarti hmm. adalah <laughs> paling empat puluh ribu hmm. kalau per kilo lima ribu gede iya iya setimbang pak yang jina kalau pingkanan maka gitu. setimbang kan sepuluh gantang iya iya. iya tiap hari berarti dua puluh dua puluh gitu ya berarti masukannya setiap uh, puluh kilo itu berarti keuntungan bersih itu empat puluh ribu mm-hmm. per hari iya sih kepangannya paling setimbang iku iya. bersih iya. sisa kulit sisa kan di usia anak iya, kan di ah. PAI iya, sisa paling empat puluh ribu empat puluh ribu alhamdulillah berarti ya, ada lah <laughs> paling empat puluh ribu kalau sekilo lima lima maka gede iya iya setimbang bang ujinya kalau kainan maka iya, iya. setimbang kan sepuluh gantang iya iya kalau ada lemnya paling empat puluh ribu kak empat puluh ribu ya iya sisa minyak sisa apa sisa segala ada bersih mm-hmm. Itu produksi tiap hari ya? Iya. Tiap hari berarti 20-20 gitu ya. Berarti pemasukannya setiap eh, uh, 20 kilo itu berarti keuntungan bersih itu 40 ribu mm -hmm. per hari. Iya, iya. Mantap berarti. Terus ini enggak ada nama usahanya apa gitu? Keping ya, apa namanya gitu? Kalau di luar makan karena ada temennya uh, eh, namanya umpamanya emping khas uh, perumasan gitu. Nah iya lah perumasan paling ya kan. atau nama tokonya apa gitu punya oh, toko. Orde toko jorong ki, kan yang kita makikin orang emping iya kan ya. Ah, ah iya. Tapi bae sing tuku. Oh benar. Hmm. Iya iya. Orbit gale kakang, mm rene, iya. emping, konon. Iya iya. Biasanya pelanggan itu apa datang ke sini atau kakak kirim keluar gitu mereka dewek oh mereka dewek iya, iya iya iya terus itu dari mana aja biasanya itu orang-orang itu yang mau beli ke sini itu orang sini banyak oh, orang sininya aja atau yang dari luar sana gitu kayak di luar dari perumasan gitu ada ya di Sumatera sematan Cematan orang oh, satu oh, orang Cematan atau dari daerah uh, lain kayak di Pangjati atau di daerah apa namanya Majalawang ke sini gitu Lagi. Iya, atau iya. yang daerah Ciracas. Tahu orang ya. mana ya aja jadi Pangunjat. Oh, gitu. Eh di Pangunjat itu kecamatan katanya. Oh, gitu. Iya iya. Iya iya. Kecamatan. Namanya si Ita. Ini sering iya. banget ke sini ya. Suka nerima pesanan nggak gitu di sini? Pesanan emping. Ah, ah biasa dari luar gitu. Iya, Iya. ada saya mah langsung orang belinya sini langsung ya hmm. luar biasa iya. itu kalau bahan bakunya dari mana itu teh apa kiriman atau kiriman kiriman kiriman dari mana aja itu teh ini banyak banyaknya bukan kiriman pada menjual tadi oh jadi tetangga-tetangga gitu iya. jualin di sini uh, tapi nggak nggak ada yang dari luar gitu dari nggak ada per kilo sepuluh ribu oh per kilo sepuluh ribu hmm. dikali ton kan oh, iya. lumayan itu uang itu iya itu gimana nggak punya uang punyanya melinjo itu gimana pembukuannya itu teh ah, pembukuan iya apa tata suka nyatap gitu umpamanya uh, bikin apa namanya orang-orang atau catatan lah gitu. Iya. Kepada orang jual hari ini ada yang jual biji melinjo sekilo atau 5 kilo catat hari ini uh yang jual melinjo barusan uh-huh. berapa kilo ya dua timbang tuh yang di sini oh nih. yang di karung itu uh-uh. oh. barusan itu semua uh-huh. itu kalau berapa tuh berapa timbang dua ton dua ton kan sepuluh ribu berapa sih? Buat tuh lumayan itu. <laughs> jadi intinya mata teh nggak membuat pembukuan gitu ya Belum masuk aja keluar iya, masuk aja terus teteh bisa usaha kayak begini gimana awalnya itu awalnya uh, uh, buka emping begini hmm, tadinya kan saya kuli oh kuli kuli uh. terus ada yang mesen kilo dua kilo uh. tadinya mah uh. terus terus ya hayunya bikin sendiri ah, gitu. kulit tadinya mas hmm. juga kuli yeah, yeah, yeah. kuli ah, ah. emping gitu. ada yang minta emping yeah, iya. kilo dua kilo yeah. tadinya bikinnya cuma lima liter oh, liter iya hmm. orang ada yang minta empingnya mah paling dua kilo hmm. paling yeah, yeah, yeah. alhamdulillah sekarang yeah. Saha hari itu dapat lima karung mah usaha hari itu banyak ya. Terus kalau jumlah karyawan? Ada iya. ah, ada berapa karyawan? Ada satu atau dua atau tiga? Ada enam. Ada enam semuanya itu. Jadi kalau pas orderan banyak itu berarti karyawan ikut semua ngebantuin gitu. Ya. Iya. Itu biasanya kalau karyawan digaji berapa itu? Dua puluh ribu. Mahal, makanya ping mahal. Dua puluh ribu itu per apa? Jam sehari. 8 sampai oh. jam 12. Oh, dari mulai jam delapan pagi sampai jam, dua belas ya? siang. Udah. Udah itu. Itu digaji dua, dikasih dua puluh ribu, per hari. Uh, uh, Satu orang. Satu orang. Dikali orang enam. Enam. Nah, berarti dua kali enam terus dikasih makanan oh kasih makanan gitu ya uh -uh. makanya pintu mahal iya, iya, iya. dibikinnya juga mahal iya, iya. <laughs> iya sih ya apalagi iya. sekarang lagi sulit begini di Jimri uh -uh. mungkin itu aja teh cukup itulah tadi hasil wawancara saya bersama Ibu Mas Masrurah tentang emping melinjo dimana dia dalam memproduksi emping melinjo itu ternyata prosesnya lumayan luar biasa dan dia punya enam karyawan dimana dia memberikan upah itu per hari dan karyawannya bekerjanya itu dari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 jadi per hari karyawannya digaji itu 20.000 mudah-mudahan produksi emping melinjo Ibu Mas Roro ini semakin e, berkembang dan mempunyai banyak cabang serta usahanya sukses, sukses selalu apabila di dalam penyajian dalam observasi dan wawancara ini kurang maksimal atau terdapat banyak kesalahan kiranya Bapak dosen bisa uh, menambahkan atau melengkapi atas kekurangan tersebut akhirul kalam Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.